eu ordeno que a minha mente crie ideias milionárias e as revelem para mim. Eu ordeno que a minha mente manifeste riquezas e abundâncias financeiras na minha vida. Eu ordeno que a minha mente atraia riquezas e abundâncias financeiras na minha vida. eu ordeno que a minha mente manifeste ideias milionárias na minha vida. Eu ordeno que a minha mente crie ideias milionárias e as revelem para mim. Eu ordeno que a minha mente manifeste riquezas e abundâncias financeiras na minha vida eu ordeno que a minha mente atraia riquezas e abundâncias financeiras na minha vida. Eu ordeno que a minha mente manifeste ideias milionárias na minha vida. Eu ordeno que a minha mente crie ideias milionárias e as revelem para mim. Eu ordeno que a minha mente manifeste riquezas e abundâncias financeiras na minha vida. Eu ordeno que a minha mente atraia riquezas e abundâncias financeiras na minha vida. Eu ordeno que a minha mente manifeste ideias milionárias na minha vida. Eu ordeno que a minha mente crie ideias milionárias e as revele para mim. Eu ordeno que a minha mente manifeste riquezas e abundâncias financeiras na minha vida. Eu ordeno que a minha mente traia riquezas e abundâncias financeiras na minha vida. Eu ordeno que a minha mente manifeste ideias milionárias na minha vida. Eu ordeno que a minha mente crie ideias milionárias e as revele para mim eu ordeno que a minha mente manifeste riquezas e abundâncias financeiras na minha vida. Eu ordeno que a minha mente atraia riquezas e abundâncias financeiras na minha vida. Eu ordeno que a minha mente manifeste ideias milionárias na minha vida. Eu ordeno que a minha mente crie ideias milionárias e as revelem para mim. Eu ordeno que a minha mente manifeste riquezas e abundâncias financeiras na minha vida.